أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شاء a long, long kami 断了。

这。 مصباح سدود